بديت باسم الرب خلاق الأنفاس فرد صمد في العرش قوة ذباسي وعبرت مما في على هجعة الناس والفكر جال وجاك فيها الحماس لك يا الزعيم اللي بنى بالثرى ساس ساس مشيد فوقها العز راسي بدر شعاعه يقطع بحور غطاس فج الظلام بنور زاح الدماس هذاك زايد شع نوره بلد ماس في العلم والحكمة حليم وقاسي جالت خيوله فوقها كل قرناس صقور حامت في زمان قياسي يا فارس الفرسان نكتب بنوماس سيرة بطل محنك وسياسي وندرس أجيالا بسيرتك الألماس سيرة غنية زاهية باللباس إنسان يا زايد عطوف وحساس أنشأت صرحا للعطا له مراسي ومؤسسات أعمال خير بلا قياس تساعد المحتاج بنقد يواسي أنشأت سدود في دول فقر وأفلاس تسقي رياض بور تنبت غراسي خيرك سحاب قافية هب نسناس أحيا نبات بالصحاري يباسي لكلمة مشهورة بين الأجناس دم العرب أغلى من نفطه يا ناس وعيال شيوخ اليدن تجراس مثل جبال عالية هو رواسي يالله جعله في جنان بها وناس يشرب من الكوثر بجنة بكاسي